हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं Manish Kumar back again another new video आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी लाइफ की एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आप घर पर कर सकते हैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आसान और बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज लेग्स के लिए इतनी भी एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज से आप अपने रनिंग में तेज हो सकते हैं आपके लेग्स बहुत ही मजबूत हो सकते हैं ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सभी शुरू करते हैं कि जैसी एक्सरसाइज जो आप लोगों को बहुत ही सहायता चलिए चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज का नाम है डन इस एक्सरसाइज में अपने लेकिन आप बोथ साइड्स करें जैसे कि आपने राइट साइड का वन मिनट किया है तो आप लेफ्ट साइड का भी वन मिनट एक्सरसाइज के बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पर आते हैं जिसका नाम है नीज जंप इस एक्सरसाइज में आप लोगों को इस पोजिशन पे आना है पहले और अपने चेस्ट को ऊपर रखना है और अपने लेफ्ट के सहारे जम्प ऐसे करना है आप जितने मर्जी बार कर सकते हैं ट्वेंटी थर्टी आप जितना कर सकते हैं एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज में आते हैं नाम है बटरफ्लाई लेग्स इस एक्सरसाइज में आपको एक पोजिशन में आना है तो लेग को जितना हो सके उतना करें आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना चलिए वो एक्सरसाइज बनाते हैं इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज का नाम है ब्लड किक बैक इस एक्सरसाइज में आप लोगों को इस पोजिशन में आना है देन उसमें भी आपको बोथ साइड के बैक को करना ऐसे हैंड को अपने बजे फोर्थ एक्सरसाइज के बाद फिर एक्सरसाइज में आते हैं जिसको आपको अपने क्लेट्स को मजबूत करना है इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन पे आना है दिस नेम एक्सरसाइज ऑफ क्लेव एक्सरसाइज आपको इस पोजीशन पे आना है दिस और इस फ्लेक्स को आपको उसमें आपको जोड़ है दिस इसको अपने पास रखना है ऐसे आपको इस पर मजबूत देना है ऐसे आपको करनी है एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में आना है इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बैक लेग रेज करना है इस एक्सरसाइज में आपको इस एक्सरसाइज में आपकी रेस की जो हड्डी को मजबूत होगी और जो आपके घुटने होंगे मजबूत होंगे इस एक्सरसाइज में आपको इस स्पीड में आना है दिस उसके बाद कैसे करना है एक लाख को रेस करना है टेन बोथ साइड्स ओके इस एक्सरसाइज में आप लोगों की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई है अगर आप उस एक्सरसाइज को एक एक मिनट या दो दो मिनट करेंगे उसके बाद आप रनिंग लगाएंगे उस एक्सरसाइज में आप उसके बाद आप रनिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा इसलिए आप जल्दी थकेंगे भी नहीं आप कोई भी काम करें आप थकेंगे नहीं जल्दी उम्मीद है जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई आप डेली करेंगे उसको उस एक्सरसाइज से आप लोगों को उस एक्सरसाइज से आप लोगों की लाइफ मजबूत होंगी आप रनिंग लगाएंगे तो आप जल्दी थकेंगे नहीं आपको कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है वो भी नहीं होगी मेरा पक्का है कि आप डेली एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज करें आपको कोरोना कोई बीमारी नहीं बीमारी है क्योंकि मैं डेली करता हूँ एक्सरसाइज में कोई बीमारी नहीं है अगर मेरी एक्सरसाइज की वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज़ मिलते हैं आपको अगली वीडियो